Listo, mire. ¿Ya está llegando? Cerro de Guadalupe. Venimos para acá. ¿Vueltos mierda? ¿Pura mugre? Yo sí todavía vengo un poquito lejos, pero... Ya casi, ya casi. No se ve ni un culo porque hay mucho reflejo del su celular. Bueno, ahí se ve, sí, se ve como que un poquito lejos. Bueno, y aquí estoy yo. Está bien vuelto mierda. <laughs> Cogiendo el Cerro de Guadalupe. Entonces vamos a hacer unos métricos para allá. para que aprendan los ah. fake. ¿Cómo se hace? De una que lleva en 245 metros.